Ara, Allora, imam maşin taraftar Endonezya, hmm, taraftar da macası da. Kini zor ama zor zor doğru maşa biniş. Azmanda mu <laughs> maşin